біз бүгін заңғар жазушы Мұқтар Әуезіптің америка құрама штаттарына жасаған сапары туралы сөйлейміз ол 1960 жыл болатын ол тұс қырышып жылымлығы деп аталатындықтан ел аралық мәдени алмасулар жиілей түскен кеңес одағының бірнеше әдеби елеген Мұқтар Омархан омарханұлы үшін бұл сапарға бару әрине таңғаларлық жағдай емес еді мұхтар омарханұлымен бірге орыс жазушылары степан Чипашеев, ленов және украин жазушысы олес гончар осы сапарда бірге болған еді жазушы мұхтар әуезов вашингтонға барғанда ұлттық телеарнаға сұхбат беріп конгресс кітапханасынан өз кітаптарын көреді және ол нью йоркте болғанда бродвей шоуларына қатысып және астаналық өнер мұражайларын тамашалайды сонымен бірге 21-ші клуб деп аталатын клубқа да бас сұға кеткен бұл сапары туралы әуезов өз жазбасында нью йорктегі айдывалт әуежайына қонған кезде тым көңілді болған айдывалт атауы айдың ауылы атауымен ұқсас екенін жаза кетеді тіпті жазушыны әуежайдың көлемі де бейжай қалдырмайды әр әуе компанияның өз әуежайы бар сияқты сезінде болғанын ол жасырмайды Ә, ондаған ұшақтардың бір сәтте жол бойымен қозғалатынына қайран қалған ол бұл көріністі теңіз түбінде дамылсыз жүзіп жүрген балықтарға теңейді делегация мүшелері сапар барысында нью йорк қаласына екі рет түстенбекші болады бірақ шұғыл түрде вашингтонға аттанады ол жердегі ксро елшілігінде кеңес дипломаттарымен кездесіп 15 журналистпен баспасөз конференциясын өткізеді осыдан бір жарым жыл бұрын кеңес жазушысы борис пастернакқа әдебиет саласы бойынша нобель сыйлығы берілген кезде кеңес шенеуніктері оны аталған ірі сыйлықтан бас тартуға мәжбүрлеген соны еске түсірген журналистер әуезовтің даулы әріптесі туралы пікірін білгісі келеді айналасын барлай білетін жазушы мұндай сауалдың қойларын алдын ала білгендей еді әне сол сәтте кеңес дипломаты әуезіпке қалжыңдаған болып америкалық журналистердің сұрағына пастернакқа қатысты үнемі осындай сауал қою сағыз сияқты созылып кетті олар ол сағызды не ешқашан ары жұтпады не түкіріп тастамады тек шайнаңдаумен келеді деген ойын білдіреді сол сәтте журналистердің өздерінен әуезіп, неліктен шведтер пастернакқа бұл сыйлықты берді деп сұрайды сондай ақ әлгі сауалға нобель комитеті елемеген ұлы орыс жазушылары бар еді толстойдың таланты нобель сыйлығын алуға молынан жететін деді бірақ ол оны алған жоқ орыс коммунизміне жанашыр мемлекетіміз бен халқымыз талантын мойындаған жазушы максим горкийдің аталған сыйлыққа қай жері лайық емес ол да алған жоқ осындай ұлы таланттар өмірден өткен соң пастернакқа сыйлық берудің не қажеті бар деген сыни пікірін ортаға айтады Вашингтон қаласында болған кезде әуезіп Атлант журналының бас редакторы бір жыл бұрын мәдени алмасу бағдарламасы бойынша кеңес елінде болған Эдуард Уоккес жүргізген совет жазушылар дейтін бағдарламаға қатысады бұл кадрлардың уақыт өте келе жоғалып кетуі ықтимал бірақ олардың апта бойы пастернак мәселесін қозғағаны анық бағдарламаның қысқаша сипаттамасына сүйенсек әйгілі бір телесінші әуезовке қойылған кеңес жазушыларында ой шектемесі бар ма деген арандатушылық сұрақпен алдын ала таныс болған әуезов және оның серіктері жүрген жерлерін жау көзімен емес тұрақты туристердің көзімен аралап жүрді мемлекеттік палатада олар сенатта қаралып жатқан азаматтық құқықтар туралы заң жобасына куә болды Конгресс кітапханасында әуезовке өзінің романдары ұсынылды. Бұл кітапханаға Қазақстаннан жылына елу кітап жеткізіліп тұратын. Бірнеше жыл бұрын салынған ислам орталығында әуезов имамнан намазға шақыру туралы да сұрай кетеді. Әуезов Вашингтоннан Нью-Йорк қаласына пойызбен аттанады. Жазушы бұл қалаға алғашқы сапарынан кейін қайтарда тағы арнайы келеді бірақ бұл сәттер туралы оның жазбасында анық ақпараттар жоқ бас шақардағы екі сапарында да ол іс шараларға қатысумен болды кеңес жазушылары империя штаты ғимаратына көтеріліп нью йорк қор биржасына да бас сұғады бруклин көпірінде көреді бұл көпірді олар орыс ақыны маяковскийдің әйгілі өлеңінен білетін еді колумбия университетінің славян кафедрасына барған кезде мұхтар әуезов бір PhD докторантының қазақ эпикалық поэзиясы бойынша диссертация қорғағанын естіп қатты қуанады сонымен бірге мұхтар әуезов ақш жазушылар одағынан түскі ашып сыншы елизабет жанюайдың үйінде қонақта болады ақын карл пен жазушы рекс стоумен және сыншы алфред казинмен кездеседі бейбітшілікті жақтаушы доктор уильям Хиш әуезовпен 21 ші клубқа бірге барады екеуі сол жерде кездеседі өзара мәдени барыс келістер болғанымен мен екелдің арақатынасы әлі де салқын екені аңғарылады келесі аптада қаламгерлер аэрозонаға жол тартты онда әуезов үлкен шатқалға барып франк ллойд райттың оңтүстік батыс сәулет өнерінің таңғажайып мекені Талиес вестке саяхат жасады қалаға қайтарда әуезовпен бір тілші бірге отырады да екеуара әсерлі әңгіменің барысында жазушы алыстағы тау төбесіндегі зәулім үйді нұсқап оның не екенін сұрайды сонда жанындағы тілші бұл вриглидің үйі дейді әуезов оған о капиталист деп жауап қайтарады ол американың барлығы капиталист деп айтқан кезде жүзінен күлкі байқалып тұрды ақш бірлескен мемлекеттік ұйымның алғашқы ақпарында әуезовтің жаңа орлеанға баруды жоспарлаған туралы айтылған бірақ оның өз жазбаларында бұндай дерек кездеспейді бостонға жеткенде жазушылардың гарвард университетіне барып танымал сатирик және фулсер сыйлығының иегері Жон пен, эдуард Вокс арқылы танысқанын білеміз сосын олар нью йоркке қайтып америкалық ақын роберт пен кездескен жазушы мұхтар әуезов Ақышқа сапарынан бір жыл өткеннен кейін мәскеуде күрделі операция үстінде қайтыс болды оның америка әсерлері атты жол жазбасы соңғы нүктесі қойылмаған күйде қалды қазақ жазушысының мұхиттың арғы бетіне жасаған сапары оның өміріндегі ең үлкен белестің бірі